Y una caña. Voy a utilizar ese desdén que me trajisteis y las cañas que me achacan a cualquier hora del día. Se cargan el y para tanto después bebé todo el amor. beber, todo la amor. Y no estaría mal. Pero tienes claro que él te quiere y que tú eres como eres entre todas las mujeres.

quería abarcar a su mami convencer. love me tanta pena Me buscaré otra mejor Prefiero de tirar, pero vivir no bien en la sensación.